그 오늘同じこと話したけ그こ어これ私何も理解ができないのか触ってみてもいいもうダ 네, 뭐, 다음에. 어, 그 후기 여러분 안녕하세요 쿠키커플 경식입니다 오늘의 몰카 우리꼬몰래붓기하기 여러분들 아시다시피 세계에는 3대 산맥이 존재합니다 로키 산맥, 안데스 산맥 그리고 마지막으로 가장 오르기 어렵다는 풋기한 김경 산맥 아 이제 한국 가서 목욕탕 뭐 어떻게 가냐 그냥 푸키를 하면 쿠리코가 눈치를 챌 수도 있기 때문에 살짝 화난 상태에서 푸키를 해보도록 하겠습니다 출발 출발 그 후기 음, 좀 나눠야지 시험 도시오 도가 어, 그래. 다 뱉는 사람 배고파 지금 지금 パラパラのテシプサーで、うんコアラもコアラコアラアラコアラコアラオーストラリアのううるさいな何何彼女も食べながらペコパっていうシーンがあったからそんなにとか体が元気ということは本当にありちとうん孤独者からメールが来ましたんで私たちあらなんかいい表情使いますよねだけこれもあるしあああペああ帰りにお茶取ってきてうん 私ログション来るとゴミしてたゴミしてないよあれ下にあるよ水道の下にあります下る他ものとかあります何が家族とかあったよ大体三週間ぐらいだなチャギが帰るまでそれぐらいまでは十分あるもうとこ帰りますら親父えと帰りますら兄ファジャンの話じゃんでも私がなんか何回も話しましたよ私が結局今は一緒にいるから今楽しみが大切よそんな話なんかって何回も話しました そうですあれ그냥화장の話だけじゃないそれも私から次は早く帰ってねとかそんなこと言ってないじゃんそうですけど気をつけますから지마너요 えでも私は何回考えても本当にねクッパ前飲む時もそんな話同じにしてもこんなに話してた何回もトイレでちょっと考えても1回話してチェンジができないじゃないクッパちょっと待ってちょっとメールも何回も私は話してどうそんな話いついつの時の話どの時 にチャギが話してることも分かりますんでなんか私と一緒にせっかく一緒にいるからそれを先のことは考えないで一応作りましょうとかも知ってますけどこの前飲んでる時に泣いたりしたのはそれでも考えるから。しょうがないじゃん。어쨌든결국아저씨가히고키를놓이봤잖아히고키가오키예요이게님도오키고야마타치도오키고何の話그리고私考え そんなクリコが私よりあんまり一緒にいる時間が大切じゃねなんでだろう今怒りますや超짜증나니까怒りますだけ考え今今怒り出すますだけの考え、うん、違うことを考えてるんじゃない아니짜증나솔직히아니근데좀 ここに来てなんてあれここに来てとりあえずあの来て何何浮きまさかもう次これ冗談もう冗談じゃない冗談じゃない何えじゃぎこれ何何のシリーズほらこれおこえあ結局私に <laughs> 結構ジャンなんだもんジャンなんだもん <laughs> なんで笑います私チャレンジなのこれえ、何これ何、が何が何。が何あげ立ち上げ立ち上立ち上げ今これこれ私が一人と思うけど二人が怒ったどういうこと同じこと話したけどこれこれ私何も一回ができないのか何も入ってこないよ <laughs> 何も内容が入ってこないそれで今何も聞かないからありますよね本当にね立ち始ま立ち始ま立ち始ま俺立ち始まどっちやどっちや何がモルカじゃないモルカじゃないえこれ 何やえ何こんな問題がありますらのが本当に新幹線みたい <laughs> 次の話聞いて一つお願いがありますので、ね、触ってみてもいいもうダメダメダメダメダメダメダメこれこれこれこれがプロセスでしょマイクちゃんじゃんこれが2番目これが3番目や <laughs> こんなハードなフォルムじゃないじゃんそれの縁はどれぐらいんで